আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনে কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহাৰ লগতে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে ইউটিউবৰ জৰিয়তে কম্পিউটাৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কম্পিউটাৰ কি কম্পিউটাৰ হৈছে এটা বৈদ্যুতিক ডিভাইচ যি তথ্যৰ জৰিয়তে কাম কৰাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হয় কম্পিউটাৰ শব্দটি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে জানেনে কম্পিউটাৰ শব্দটি লেটিন ভাষাৰ কম্পিউটাৰে শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল অৰ্থ গণনা বা প্ৰগ্ৰেমযোগ্য মেচিন কম্পিউটাৰে প্ৰগ্ৰেমৰ অবিহনে একোৱেই কাম কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কে জানিবলগীয়া কথাসমূহ হ'ল চাৰ্লছ বেবেজ কোন আপ জানেনে চাৰ্লছ বেবেজক কম্পিউটাৰৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয় চাৰ্লছ বেবেজে ডিজাইন কৰা প্ৰথম মেকানিকেল কম্পিউটাৰকে আনলিটিকেল ইঞ্জিন বুলি কোৱা হয় এতিয়া আপোনালোকে জানিবলগীয়া কথাবোৰ হ'ল কম্পিউটাৰৰ ইনপুট ডিভাইচ আউটপুট ডিভাইচ কোনবোৰক কোৱা হয় আৰু ইনপুট ডিভাইচ আউটপুট ডিভাইচসমূহে কি কি কাম কৰে এই বিষয়সমূহ আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ কথা সামৰি লোৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি কম্পিউটাৰৰ সকলোবোৰ বিষয় খণ্ড খণ্ডকৈ প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যদি বৰ্তমানলৈকে আমাৰ আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বুটামৰ কাষত থকা বেল আইকনটোত ক্লিক কৰক তেতিয়া আপুনি আমাৰ জৰিয়তে প্ৰচাৰ কৰা কম্পিউটাৰ সম্পৰ্কীয় সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আমি আচল কথালৈ আহোঁ আমি ইনপুট ডিভাইচ আউটপুট ডিভাইচৰ কথা আলোচনা কৰি আহি আছিলোঁ গতিকে ইনপুট ডিভাইচ আউটপুট ডিভাইচনো কি আহকচোন আমি জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ যিটো পদ্ধতিৰে কম্পিউটাৰত ডাটা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় তাক ইনপুট ডিভাইচ বোলা হয় আৰু ফলাফল তৈয়াৰ কৰা পদ্ধতিটোক আউটপুট ডিভাইচ বোলা হয় কম্পিউটাৰ এটাই ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ডাটা বা তথ্য সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰে কম্পিউটাৰৰ যিটো অংশত তথ্যসমূহ সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰে তাক কোৱা হয় storage input device output device processor আৰু ষ্ট'ৰেজক লৈ যি এটা বিত্ত তৈয়াৰ কৰা হয় তাক কোৱা হয় ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰচেছিং চাইকল যিজন ব্যক্তিয়ে কম্পিউটাৰৰ সৈতে আদান প্ৰদানত আৰু তাৰ উৎপাদিত তথ্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম তেওঁকেই কোৱা হয় ইউজাৰ এতিয়া আহিল কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ কি আৰু কোনবোৰক হাৰ্ডৱেৰ বুলি কোৱা হয় ছফ্টৱেৰনো কি কোনবোৰক ছফ্টৱেৰ বুলি কয় এই বিষয়সমূহ আলোচনা কৰোঁ আহকচোন কম্পিউটাৰ এটা গঠিত হয় ইলেক্ট্ৰিক ইলেক্ট্ৰনিক আৰু মেকানিকেল সা সঞ্জামেৰে আৰু এই সকলোবোৰ সা সঞ্জামক একেলগে কোৱা হয় হাৰ্ডৱেৰ এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কম্পিউটাৰৰ হাৰ্ডৱেৰ বুলি ক'লে আপুনি কোনবোৰ অংশক বুজিব হাৰ্ডৱেৰ হ'ল সেইবোৰ অংশ যিবোৰ আমি হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিব পাৰোঁ আৰু অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া হয়তো আপুনি ধৰিব পাৰিছে হাৰ্ডৱেৰ বুলি ক'লে কোনবোৰ হ'ব সেইবোৰেই হ'ল আমি দেখি থকা keyboard printer monitor speaker mouse C P U আদি হাৰ্ডৱেৰৰ ধাৰণাসমূহ কৰিব পৰাৰ পাছত আপুনি জানিবলগীয়া বিষয়টো হ'ল ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে কম্পিউটাৰৰ ছফ্টৱেৰ হ'ল সেইবোৰ যাৰ সহায়ত হাৰ্ডৱেৰে কামখিনি কেনেকৈ কৰিব তাক কৈ দিয়া হয় ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ছফ্টৱেৰ অবিহনে হাৰ্ডৱেৰে কোনো এটা কাম সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে ছফ্টৱেৰে যেতিয়া এটা কাম কৰাৰ আদেশ প্ৰদান কৰে তেতিয়াহে হাৰ্ডৱেৰে কাম কৰা আৰম্ভ কৰে এই ছফ্টৱেৰ আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ এটা হ'ল অপাৰেটিং ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ আৰু আনটো হ'ল এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ আজিলৈ আমি ইয়াতেই সামৰিম পাছৰ খণ্ডসমূহত আমি হাৰ্ডৱেৰ ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰিম গতিকে আমাৰ চেনেলটো যদি বৰ্তমানো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ আপোনালোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ